Welcome back to my channel जहाँ हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं B C S zero forty one का आ, कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे क्योंकि हार्ड हार्ड चीज़ें मैंने जैसे न्यूमेरिकल में का S R C R C R S A N वगैरह मैंने कंप्लीट करवा रखा है तो उसको आप चेक करने के लिए सारे ब्लॉग्स मैंने कंप्लीट करा रखे हैं एक्चुअली सो प्लेलिस्ट या आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं एंड uh, थोड़ा सा वॉइस मेरा uh, भारी भारी सा होगा because my health is not good so start करते हैं what is network computer computer network क्या है नेटवर्क से आप कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि कनेक्शन कनेक्टिविटी या कनेक्टेड राइट तो computer network is a group of computers ठीक है कंप्यूटर नेटवर्क एक ग्रुप है जो कि कंप्यूटर का ग्रुप है और वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच हैं with the help of through the wire optic fibres links मतलब ऑप्टिक लिंक्स uh, आजकल तो वायरलेस भी है so we can say as computer network is a group of computers which is connected with each other and through the wire optical fibre wireless wireless or a optical sling and so that the various uh, device can interact with each other through the network and uh, the aim of a computer network is the sharing of resources among various device. and in the case of a computer network uh, technology there are several types of networks that are very simple to complex level right see components of computer network computer network के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं हब्स है स्विच है मॉडर्न है रूटर है केबल कनेक्टर्स है केबल और केबल इज़ व्हाट किसी भी चीज़ को किसी या फ़ोन से आपको फ़ोन लैपटॉप कनेक्ट करना है तो केबल है फ़ोन को चार्जर से कनेक्ट करना है तो केबल है like connector national interface card ये सारे चीज़ आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं बारी बारी से इस चीज़ को देखेंगे कि एन आई सी क्या है it is stand for the national interface card and it is also types of device which help computer that to communicate with another device ठीक है ये सारे चीज़ हेल्प करते हैं आपको अनदर डिवाइस में कनेक्ट करने के लिए अगर आपको कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो आप एन आई सी का यूज़ कर सकते हैं राइट ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं ठीक है which is wireless and wired wireless wireless में क्या होता है कि आपको आ, कुछ चीज़ से कनेक्शन होती है लाइक मॉडर्न से मॉडर्न लैपटॉप में आप देख सकते हैं कि wireless N C N I C होती है ठीक है आजकल के आजकल के लैपटॉप में right which is connected with antenna right wired में क्या होता है ना कि केबल जैसे डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी uh, किसी भी चीज़ को सेंड करने के लिए आपको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एन का मीडियम का किसी भी चीज़ के मीडियम का ज़रूरत पड़ जाता है राइट हर्ब्स है हर्ब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए hubs is a central device what hubs is a central device इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि hubs is the central device it is a types of it is a a of computer networking which is split the network network into uh, multiple का काम क्या होता है कि आ, ये जो कनेक्शन होता है नेटवर्क का ये आ, एक से काफ़ी डिवाइस में कनेक्शन को दे सकते हैं राइट स्विच स्विचेस का क्या होता है switches is a network device right आप लोग जो क्वेश्चन होते हैं ना उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए उसी में बहुत सारे आंसर्स होते हैं राइट तो switches is what switches is types of networking device it is also components of a network computer network which is grouped all the device over the network to transfer data to another data another device right तो इस तरीके से है and switch is better than hubs as it does not broad, uh, broadcast the message over the uh, network such example uh, we can say uh, it send a message uh, to the device for uh, which it uh, belongs to and there we can say that the switch sends messages directly from the sources to destination right उसके बाद केबल और कनेक्टर है केबल और कनेक्टर आप अच्छे तरीके से डाल सकते हैं क्योंकि आप अपने डेली uh, वेज में आप हमेशा यूज़ करते आ रहे हैं जैसे आपके केबल uh, के चार्जर्स चार्जर्स uh, की केबल हो गई ब्लूटूथ कह सकते हैं जब आपका वायरलेस हो राइट right? तो ये भी कुछ थ्री टाइप्स के होते हैं which is twisted pair cable fibre optical cable and coaxial cable and हाँ ट्विस्टेड और फाइबर ऑप्टिक के बीच का डिफरेंस भी देख लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये राइट इसका use twisted cable pair cable का यूज़ होता है हाई स्पीड के लिए right it is provide a high speed cable that transmit the data over one G G B P S और मोर राइट फॉक्सल का क्या है कि आ, uh, ये एक resemble resemble like T V installation cable का लिए यूज़ होता है जैस और uh, जैसे कुछ चैनल्स वगैरह है ना नेटवर्क्स वगैरह सिग्नल्स वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं ये फायर ऑप्टिकल भी ये एक हाई स्पीड केबल है but the data transmit the data using a light pin right it's provide high data transmission as speed compare the compare to the cable right next router router क्या है कि router is also router is a device right and it's connected uh, with the uh, LAN internet LAN is what local area network okay अगर हम जब हम ये नेटवर्क्स के बारे में देखेंगे कनेक्टर्स और नेटवर्क तो हम अब बताएंगे कि लैन वैन मैन पी पैन ये सब क्या है okay the router mainly use to connect distinct network और connect the internet multiple computers right A modem में क्या आना है modem are connected with computer to internet over exacting telephones line. Modem का यूज़ telephones line में ज़्यादा यूज़ होता है connection के लिए क्योंकि modem is not integrated with the computer motherboard, right? तो modem is a separate part of a PC slot more from the mother motherboard. थोड़ा सा यूजेस देख लेते हैं कि क्या यूजेस होता है ये कंप्यूटर नेटवर्क का रिसोर्सेज शेयरिंग करने के के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं क्लाइंट टू सर्वर मॉडल के लिए हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन मीडियम है हमारा एक computer network and e commerce के लिए राइट फीचर्स देख लेते हैं फीचर्स ऑफ नेटवर्क क्या है here features of network C communication speed है फाइल शेयरिंग है बैकअप एंड रोल बैक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग है सिक्योरिटी है स्केलेबिलिटी रियाबिलिटी uh, uh, है राइट तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए ये चीज़ को समझना सी कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स टाइप्स कितने होते हैं ठीक है कंप्यूटर नेटवर्क के लैन पैन मैन वैन और भी दो होते हैं उसको आपको ज़रूरत नहीं है समझने की right LAN is stand for a local area network